السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو طبي جديد اليوم راح اشرح لكم موضوع آه، بسيط هو الكارديك انزيمز طبعا آه، راح اشرحه بطريقه بسيطه جدا وحتقدرون تحفظوه آه، يعني لان مهم هذا الموضوع وايضا يفيدكم بالامتحانات طبعا ال cardiac enzymes هي عباره عن انزيمات موجوده وين موجوده في عضله القلب نقصد في الخلايا العضليه في القلب هذه الانزيمات لو ماتت عضله القلب راح تخرج للدم ولو زادت وشفناها زايده في الدم شنو معناها معناها انه ماتت عضلات القلب وبالتالي زادت في الدم لان تمزقت الخلايا وخرجت من خلال الخلايا طبعا آه، عندنا من هذه ال cardiac enzyme وهذه الانزيمات الموجوده في عضلات القلب عندنا troponin I T وال lactic dehydrogenase الاول والثاني وعندنا ال creatinine phosphokinase MB او CK-MB طيب هسه دوري شلون راح نقدر نحفظها بطريقه بسيطه سويت لكم مخطط بسيط وحتى تقدرون تحفظون من خلاله طبعا رمز التروبونين هو هذا الرمز شخص حرف T طبعا ولابس رباط ولابس قاطع مرتب فايش سميناه mister troponin I mister troponin I T mister troponin I T ايش سوى؟ اجر بيت طيب اجر بيت ايش راح يسوي؟ سكن بي CK-MB ف mister troponin I T اجر بيت سكن بي ولقى شاشه LCD قنوات HD وشغل القناة الأولى والثانية فهسه عندنا mister troponin I T mister troponin I T اجر بيت سكن بي ولقى شاشه LCD شغل قناه HD الاولى والثانيه وطبعا هذه طريقه بسيطه تقدرون تحفظوها وان شاء الله تكونون استفاديتوا